मेरे पत्रकार बंधुओं को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा ये प्रेस वार्ता आज बहुत महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता है क्योंकि तीन मुद्दों को यहां पर मैं समझाने का प्रयास करूंगा जिस प्रकार से विगत कुछ दिनों से खास करके आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं और कुछ और नेता हैं कांग्रेस राहुल गांधी वो एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं खास करके वैक्सीन को लेकर टीका को लेकर उस पर कहीं न कहीं आज तथ्य रखने की आवश्यकता है तीन विषयों को मैं स्पर्श करूंगा I be touching three points number one ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि अपने बच्चों को हिंदुस्तान ने टीका नहीं दिया और साढ़े छह करोड़ टीके जो हैं एक्सपोर्ट कर दिया विदेशों को दे दिया इस विषय पर जो हकीकत है मैं आज पटल पर रखूंगा दूसरा विषय यहां बार बार पूछा जा रहा है और कहा जा रहा है कि कंपलसरी लाइसेंसिंग आखिरकार ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि कंपल्सरी लाइसेंसिंग कर दी जाए और बाकी सारी कंपनियों को कहा जाए कि वो भी वैक्सीन मैन्युफैक्चर करें इससे बहुत वैक्सीन मैन्युफैक्चर होगा और सुविधा हो जाएगी और अगर केजरीवाल जी के शब्दों में कहा जाए तो फॉर्मूला को डिक्लेयर कर देना चाहिए उस पर भी मैं कहने वाला हूं और तीसरा विषय आम आदमी पार्टी के ये जो चिट्ठी चिट्ठी खेल हो रहा है और जिस प्रकार का झूठ वो बोल रहे हैं वैक्सीन को लेकर उस पर भी खुलासा करूंगा मगर सबसे पहले जो तकनीकी विषय है उन दोनों को मैं स्पर्श करूंगा कॉमर्शियल लाइसेंसिंग और एक्सपोर्ट की कल तक 11 मई 2021 तक लगभग 6.63 करोड़ वैक्सीन 6.63 करोड़ वैक्सीन के डोजेज जो हैं वो एक्सपोर्ट किए गए थे हिंदुस्तान के बाहर भेजे गए थे इसको लेकर काफी घमासान रहा कि आखिर ये क्यों भेजे गए हिंदुस्तान में वैक्सीन की कमी थी इनको भेजना नहीं चाहिए था अपने बच्चों को पहले वैक्सीन करना चाहिए था बाद में बाद में लोगों को देना चाहिए था देखिए ये जो वैक्सीन बाहर भेजे गए वो दो कैटेगरी में भेजे गए हैं जो पहला कैटेगरी है जिसमें लगभग 107 लाख अर्थात एक करोड़ सात लाख आसपास वैक्सीन भेजा गया है यह एड के रूप में भेजा गया है एड मतलब मदद एड मतलब ग्रांट के रूप में भेजा गया है ग्रांट के रूप में मदद के रूप में एड के रूप में मात्र एक करोड़ वैक्सीन ही भेजा गया है बाकी जो वैक्सीन भेजी गई है चौरासी प्रतिशत जो वैक्सीन भेजी गई है लगभग पांच करोड़ से अधिक वो लायबिलिटी के रूप में भेजी गई है जो आपको करना ही था चाहे हमारी सरकार होती चाहे किसी की भी सरकार होती उसको वो क्वांटिटी भेजना ही था क्योंकि वो लायबिलिटी है वो किस प्रकार से लायबिलिटी है और एड किसको हमने दिया है आज मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं आप सब ध्यान से सुने जहां तक एड का सवाल है हमने लगभग जैसा मैंने कहा 107 लाख एक करोड़ और कुछ वैक्सीन हमने बाहर भेजे हैं किसको मुख्यतः हमने एड दिया हमने एड दिया है अपने नेबरिंग सात देशों को जो हमारे देश के आसपास जो सात देश हैं जो सात मुल्क हैं जो हमारे नेबर्स हैं उनको हमने एड दिया और कितना एड दिया 78.5 लाख डोजेस इन एक करोड़ से थोड़े अधिक जो डोजेस हमने एड के रूप में दिए उसमें 78 लाख डोजेस हमने अपने देश के आसपास के देशों को दिया उस पर भी आप सवाल खड़ा कर सकते थे कि क्या आवश्यकता है बांग्लादेश को देना क्या आवश्यकता है बाकी देशों को देना देखिए ये डिप्लोमेसी नहीं है ये डिप्लोमेसी के साथ साथ ये एपिडेमियोलॉजी भी है कैसे एपिडेमियोलॉजी है अगर आप अपने देश के आसपास के देशों की सुरक्षा की चिंता भी करते हैं थोड़ी बहुत चिंता करते हैं उनको मदद करते हैं तो ये वायरस जो बाउंड्रीज नहीं जानता है ये वायरस जो सरहदें नहीं जानता है आप अपने देश और अपने देश के जो बाउंड्री वाले स्टेट्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट करते हैं तो स्वाभाविक रूप से ये एड ये जो ग्रांट है केवल एक करोड़ वैक्सीन डोजेस का ये बनता था दूसरा है जो एड में मैंने कहा 107 लाख एक करोड़ समथिंग 78 तो हमने इनको दिया बाकी दो लाख डोजेस हमने किसको दिए हमने United Nation peacekeeping force जो संयुक्त राष्ट्र का पीस कीपिंग फोर्स होता है हमने उसको दिया है संयुक्त राष्ट्र के पीस कीपिंग फोर्स को क्यों दिया आपको जान के खुशी भी होगी और आपको जान के आश्चर्य भी होगा कि किस प्रकार का भ्रम फैलाया गया 6,600 इंडियन सोल्जर्स जो हैं जो हिंदुस्तान के जवान हैं वो आज सरहद से दूर हमारे देश के सरहद से दूर संयुक्त राष्ट्र के लिए और पीस कीपिंग के लिए काम कर रहे हैं वो भिन्न भिन्न देशों में प्लेस्ड हैं अगर हमने पीस कीपिंग फोर्स को दो लाख डोजेस दिया था तो अपने जवानों को किस तरह दोनों डोजेस लग सके हमारे जवान जो हमारे देश से बाहर रह के भी हमारे देश के हितों की रक्षा कर रहे हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट कर सके उसके लिए वो डोज दिए थे क्या ये गलत है हम नहीं मानते ये गलत है अब आते हैं ये जो एड दिया गया ये कुल मिलाकर जितना भी हमारा एक्सपोर्ट हुआ उसका 16 प्रतिशत था अर्थात लगभग एक करोड़ डोजेस बाकी जो साढ़े पांच करोड़ डोजेस हैं लगभग चौरासी प्रतिशत जो है वो क्यों बाहर भेजा गया वो एड नहीं है वो ग्रांट नहीं है वो कोई सहायता नहीं है वो लाइबिलिटी है वो कंपल्शन है दो प्रकार की लाइबिलिटीज होती है एक है कॉमर्शियल लाइबिलिटी और दूसरा है लाइसेंसिंग लाइबिलिटी कॉमर्शियल लाइबिलिटी क्या है कॉमर्शियल लाइबिलिटी है ये दो कंपनी भारत की जो भारत में मैन्युफैक्चर कर रही है वैक्सीन कोविशील्ड की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और कोवैक्सीन की भारत बायोटेक इन्होंने पहले से ही कुछ अरेंजमेंट देश के बाहर बुकिंग्स ली थी और कुछ एडवांस पेमेंट लिया था और जिन देशों से ये रॉ मटेरियल लाते हैं आप देखिए कोई भी वैक्सीन बनता है कोई भी उत्पाद बनता है उसके लिए रॉ मटेरियल की आवश्यकता है जिन देशों से ये कंपनीज रॉ मटेरियल लेते हैं उन देशों के साथ बैठ करके रॉ मटेरियल लेते समय इन्होंने कुछ करार साइन किए थे कि ठीक है आपसे हम रॉ मटेरियल लेंगे बदले में हम आपको कुछ वैक्सीन बुकिंग के लिए अलाउ करेंगे अर्थात हम पेमेंट लेंगे एडवांस पेमेंट लेंगे मुफ्त में नहीं देंगे और बुकिंग करके आपको वो जो उत्पाद निकलेगा रॉ मटेरियल से वो पहुंचाएंगे ये तो कॉमर्शियल लाइबिलिटी है आप रॉ मटेरियल ले रहे हैं बदले में पैसा लेकर के आप उनको वैक्सीन दे रहे हैं ये अनिवार्य है ये किसी की भी सरकार हो ये जो हस्ताक्षर आप करते हैं जो कंपनीज हस्ताक्षर करती है जो एडवांस पेमेंट लेती है उसके एवज में उनको देना ही पड़ेगा दूसरा जो लाइबिलिटी है दूसरी लाइबिलिटी है आपकी लाइसेंसिंग लाइबिलिटी लाइसेंसिंग लाइबिलिटी होती है केवल SII serum institute of India के कोविशील्ड के लिए कोवैक्सीन के लिए नहीं है क्योंकि कोवैक्सीन भारत का ही कंपनी है और भारत बायोटेक भारत में ही मैन्युफैक्चर करती है इसलिए उसका लाइसेंस बाहर से नहीं आया है कोविशील्ड के लिए जो एसआईआई ने लाइसेंस लिया है वो एस्ट्राजेनिका से वो एस्ट्राजेनिका से लिया है ऑक्सफर्ड का लाइसेंस तो स्वाभाविक रूप से जब ये लाइसेंस बाहर से आता है तो आपको बाहर कुछ भेजना पड़ता है क्यों भेजना पड़ता है कि डब्ल्यूएचओ कोवैक्स फैसिलिटी बनी है संयुक्त राष्ट्र की जो डब्ल्यूएचओ है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी एक कोवैक्स फैसिलिटी बनी हुई है और भारत ने 30 प्रतिशत अपना वैक्सीन लाइसेंसिंग लाइबिलिटी के अंतर्गत कोवैक्स फैसिलिटी को भेजा डब्ल्यूएचओ में क्यों भेजा जब पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ था कोरोना को लेकर अभी भी मचा हुआ है और वैक्सीन को लेकर किस प्रकार वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करना है उसमें कोऑपरेशन कैसे रहेगा सभी देश मिलकर कैसे करेंगे तो एक कोवैक्स फैसिलिटी डब्ल्यूएचओ में बनाई गई और सभी देशों ने उसमें करार हस्ताक्षर किया एक करार साइन किया कि ठीक है हम भी इसके हिस्से बनेंगे रॉ मेटेरियल इत्यादि हम लेंगे बदले में हम अफोर्डेबल प्राइस में डब्ल्यूएचओ के कोवैक्स फैसिलिटी को भी कुछ वैक्सीन सप्लाई करेंगे जिसके बदले में डब्ल्यूएचओ हमें लाइसेंस इत्यादि देगी डब्ल्यूएचओ रॉ मटेरियल के लिए हमें मदद करेगी आज आप देखिए एस्ट्राजेनिका का जो हमें लाइसेंस मिला जिसके एवज में आज कोविशील्ड मैन्युफैक्चर हो रहा है तो स्वाभाविक रूप से उसमें डब्ल्यूएचओ कोवैक्स फैसिलिटी का भी एक बड़ा हाथ है और चूंकि ये करार तमाम देशों ने हस्ताक्षरित किया था we are all part of that agreement with WHO COVAX facility so thirty percentage of what we call is export was sent as a compulsory item to WHO COVAX facility so इसको आप नहीं कह सकते हैं कि हमने अपने बच्चों को वैक्सीनेट नहीं किया वहां क्यों दे दिया अगर हम ये नहीं करार करते तो कल को ये वैक्सीन की जो सुविधा हमें कोविशील्ड के रूप में भारत में मिली है वो नहीं मिलती जो मैंने commercial supply booking advance payment इत्यादि कहा था उसमें दो पॉइंट में कहना चाहूंगा चौदह प्रतिशत तथा कथित एक्सपोर्ट क्योंकि एक्सपोर्ट नहीं है चौदह प्रतिशत जो वैक्सीन गया है वो यूनाइटेड किंगडम को गया है यूनाइटेड किंगडम को क्यों गया है आपको याद होगा ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनिका वैक्सीन जो कोविशील्ड का है उसका लाइसेंस होल्डर ऑक्सफर्ड में है यूनाइटेड किंगडम में है आपको एक विषय और भी मैं याद दिला दूं बीच में जब एक करार हुआ था और एस्ट्राजेनिका ने यह कहा था कि किसी भी कीमत पे कोविशील्ड को 50 लाख वैक्सीन प्रतिमा हमें देना होगा यूके में कोविशील्ड के निर्माता एसआईआई जो भारत में है जो सब लाइसेंस होल्डर है उन्होंने मना कर दिया था इस पर आपको पता होगा एस्ट्राजेनिका ने कहा था कि हम लाइसेंस नहीं देंगे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को वो तो धन्य है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूके में बात किया और जिस प्रकार से यूके ने इसमें एक बहुत ही स्ट्रांग स्टैंड लिया वो सब लाइसेंसिंग जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को मिला और आज कोविशील्ड इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है तो ये कहना कि यूके को आपने क्यों दिया उसका मैंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण समझाया 12.5 परसेंटेज अर्थात एक छोटा सा जो वैक्सीन का कैशमेंट है वो सऊदी अरब गया कॉमर्शियल एडवांस बुकिंग के माध्यम से और पेमेंट के माध्यम से और आपको पता होगा सऊदी अरब में जो भारत के डायस्पोरा है वो काफी बड़े तादाद में रहते हैं और उन सब को जो हमारे भारतीय भाई बहन सऊदी अरब में हैं उनको दोनों डोजेस मुफ्त में सऊदी अरब लगा रही है क्या हमारा ये जिम्मा नहीं है हमने पेमेंट में दिया है बुकिंग लेके इन दोनों कंपनियों ने दिया है मगर जिस प्रकार का भ्रम पूरे हिंदुस्तान में फैलाया जा रहा है कि मुफ्त में हिंदुस्तान की सरकार ने साढ़े छह करोड़ डोजेस जो है वो एक्सपोर्ट कर दिए वो बाहर भेज दिए मुझे लगता है आज इसकी सच्चाई आप सबके सामने आई है और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो लोग इन विषयों को समझते हैं वो भ्रम फैला रहे हैं आज के इस ग्लोबल विलेज में कोई भी देश एक द्वीप के रूप में एक छोटे से आइलैंड के रूप में नहीं रह सकता है in this global arena, in this global era, no country can exist as an island in itself. There has to be cooperative globalization as well. ये एक विषय आपका एक्सपोर्ट को लेकर था दूसरा विषय जो कुछ दिनों से जो अपोजिशन पार्टी के लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत की सरकार कंपलसरी लाइसेंसिंग क्यों नहीं कर देती है और केजरीवाल जी मनीष सिसोदिया जी तीन दिन से लोगों को ये बोल रहे हैं कि फॉर्मूला हमें दे दो फॉर्मूला हमें दे दो देखिए ये जो आम जनता है इनको समझाने की आवश्यकता है मैं बहुत साधारण शब्दों में और बिल्कुल साधारण तरीके से समझाऊंगा कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है और ऐसा होने में अड़चन क्या है देखिए ये ये ये जो वैक्सीन का फॉर्मूला है ये कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि कोई साधारण सा विषय हो और इसका फॉर्मूला हो और आपको फॉर्मूला दे दिया और आपने घर में वैक्सीन बना लिया या कोई भी कंपनी अपने घर में वैक्सीन बना लेगी और उसका वितरण शुरू हो जाएगा इसके पीछे बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज है इसके पीछे बहुत सारी विषय है जिसको आपको जानने की आवश्यकता है हमारे भारतवर्ष में दो वैक्सीन है जैसे आपको पता है कोविशील्ड जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बनाती है और दूसरा वैक्सीन कोवैक्सीन है जो भारत बायोटेक और जो इंडिजिनस हमारे देश का ही प्रोडक्ट है अब आता है लाइसेंस और फॉर्मूला का देखिए कोविशील्ड का जो फॉर्मूला है कोविशील्ड के पास जो लाइसेंस है वो भारत का लाइसेंस नहीं है मैं आपको बता दूं और पहले भी बताया था एस्ट्राजेनिका ऑक्सफर्ड एक्स्ट्राजेनिका के पास इसका लाइसेंस है एक्स्ट्राजेनिका लाइसेंस होल्डिंग अथॉरिटी है इन्होंने सब लाइसेंस किया है जैसे हम घर को सबलेट करते हैं वैसे ही इन्होंने सब लाइसेंसिंग किसको किया है भारत में सिरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को किया है क्या सिरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अगर चाहे तो इस फॉर्मूला को इस कॉन्ट्रैक्ट को इस लाइसेंस को किसी और कंपनी को दे सकती है क्या नहीं दे सकती है क्योंकि उसके पास लाइसेंसिंग अथॉरिटी नहीं है उसका जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो एस्ट्राजेनिका के पास है जो विदेशी कंपनी है एक ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी है वो इंडिया की कंपनी नहीं है क्या इंडिया इस लाइसेंस को कभी भी प्रोक्योर कर सकती है ला सकती है ला सकती है कैसे ला सकती है अगर डब्ल्यूएचओ में अगर यूनाइटेड नेशन में हम जाएं संयुक्त राष्ट्र में जाए एक ट्रिप्स की संधि होती है ये संधि ट्रिप्स की जो होती है ये लाइसेंसिंग के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर होती है अगर इस ट्रिप्स के संधि में किसी प्रकार से परिवर्तन किया जाए और पूरा विश्व और संयुक्त राष्ट्र कहे कि जो देश इसमें सम्मिलित हैं वो तैयार हो जाएं कि हां हम तैयार हैं टू वेव ऑफ ट्रिप्स चलिए जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको भी हम ये लाइसेंस देंगे तो बिल्कुल हमारे देश में भी ये लाइसेंस आ सकता है और आप देख रहे होंगे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और ये सरकार जो हिंदुस्तान की सरकार है ये दिन रात एक कर रही है संयुक्त राष्ट्र में किसी भी कीमत पे ट्रिप्स का जो ये वेवर है उस वेवर को हम कैसे लाएं कैसे ट्रिप्स को हम वेव ऑफ कर सके साउथ अफ्रीका और इंडिया मिलकर लड़ रही है ये सारे न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी सुशोदिया जी कृपया करके आप अखबार भी पढ़ें और हकीकत को जानें अगर ट्रिप्स हट जाएगा तो हम लाइसेंस को जो आप फॉर्मूला दे दीजिए फॉर्मूला दे दीजिए कहते हैं इस फॉर्मूला को एसआईआई दे सकेगी अब रहा कोवैक्सीन कोवैक्सीन के लिए कोई ट्रिप्स की आवश्यकता नहीं है ये तो भारत बायोटेक जो है वो बनाती है मतलब इंडिया की कंपनी है लाइसेंस तो हमारे पास है और सबसे बड़ी बात है आईसीएमआर ने भारत बायोटेक के साथ मिलकर ये वैक्सीन बनाई है तो क्या आईसीएमआर ये लाइसेंस दे सकती है क्या हम इस फॉर्मूला को डिक्लेयर कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं तो अड़चन कहां है अड़चन यहां है कि देखिए ये जो कोवैक्सीन है ये एक लिविंग वायरस को मार करके उसके बाद में साधारण शब्दों में ताकि आम जनता समझ सके एक लिविंग वायरस को मार करके होल वायरस वैक्सीन प्रिपेयर होता है उसके लिए सबसे बड़ी चीज जो चाहिए वो होता है बायो सेफ्टी लेवल अर्थात ये वायरस कहीं बाहर ना निकल जाए ये वायरस कहीं एक आतंक न फैला दे ये वायरस कहीं एक बड़े बीमारी का कारण न बन जाए इसलिए उस वायरस को कंटेन करना पड़ता है और उसको जिसमें कंटेन करना पड़ता है वो बायोसेफ्टी लेवल कहलाता है और उसके सबसे लेवल हाई थर्ड लेवल की सेफ्टी की आवश्यकता होती है और ये केवल और केवल भारत बायोटेक के पास है पेनेशिया एक कंपनी है उसके पास भी ये बायोटेक जो सेफ्टी का विषय है जो बायो सेफ्टी लेवल थ्री है वो उसके पास है भारत सरकार ने इन दोनों कंपनियों को बैठा करके किनको भारत बायोटेक को और पेनेशिया को बैठा करके बात की है कि आप दोनों किसी भी कीमत पे मिल करके आप प्रोडक्शन बढ़ाओ दोनों में बातचीत चल रही है यथाशीघ्र इस पे हम आगे बढ़ेंगे उसके साथ साथ और एक बड़ा विषय हुआ है यह हुआ है कि तीन चार जो पीएसयूज हैं उन पीएसयूज को भी भारत सरकार और आईसीएमआर ने खास करके उनको आ, कहा है कि आप कोवैक्सीन का जो है निर्माण बढ़ाइए प्रोडक्शन बढ़ाई है कौन सी ऐसी तीन चार जो पीएसयूज है मैं उनका नाम लेता हूं हैफकिन बायो फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन ये जो हैफकिन बायो फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन है ये महाराष्ट्र की एक पीएसयू है और इसको भी कहा गया है कि आप भी प्रोडक्शन कर सकते हैं इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ये नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड का एक हिस्सा है और इसको भी भारत सरकार ने कहा है कि आप भी कोवैक्सीन बनाएंगे साथ ही Bharat immunologicals and biologicals limited इसको भी भारत की सरकार ने कहा है आप भी कोवैक्सीन बनाइए और मैं एक प्रवक्ता के नाते कह सकता हूं मैं सरकार में नहीं हूं मैं अभी कुछ बड़े अखबारों में दो तीन दिन पहले पढ़ रहा था ये आधिकारिक नहीं है मगर सोर्सेस के माध्यम से मैं फिर भी मैं एक आम व्यक्ति के नाते ये कहना चाहूंगा सोर्सेस के माध्यम से अखबारों में छपाया आप पढ़ सकते हैं कि ICMR is ready to offer Covaxin know how to other form firms जो आईसीएमआर है जिसके पास ये आ, ये फॉर्मूला है जो लाइसेंस है ये आईसीएमआर कुछ फर्म्स के साथ बातचीत कर रही है कि आप चाहें तो आप हमसे ये फॉर्मूला लें आप बनाएं और ये सोर्सेस के माध्यम से अखबारों में छपा है मैं इस पर कोई टिप्पणी तो नहीं करना चाहता हूं मगर ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि कोई कुछ नहीं कर रहा है सारी कंपनियां हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई हैं भारत सरकार कुछ नहीं कर रही है मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा इस प्रकार का भ्रम कृपया करके मत फैलाइए लोग रातों को सो नहीं रहे हैं सारी इंस्टीट्यूट दिन रात लगी हुई है किस प्रकार से एक भी हिंदुस्तानी को किसी प्रकार से आंच ना आए किस प्रकार से वैक्सीनेशन बढ़े इसमें हर कोई लगा हुआ है मैं सिर्फ इतना गुहार करूंगा अरविंद जी मनीष जी वोट की राजनीति बाद में होती रहेगी कौन जीतेगा कौन हारेगा ये जनता तय करेगी but for God sake let's not play politics भ्रम में नहीं एक्सपोर्ट किया एक्सपोर्ट किया अपने बच्चों को नहीं बचाया ऐसा नहीं है मैंने सब हकीकत रखा फॉर्मूला हमें दे दीजिए फॉर्मूला हमें दे दीजिए हमें फॉर्मूला नहीं क्यों नहीं फॉर्मूला देंगे क्या भारत सरकार नहीं चाहती है अपने बच्चों को बचाना फॉर्मूला का विषय मैंने आपके सामने रखा और मनीष जी आपने चंद मिनटों पहले कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था आपने कहा कि आपने तो ऑर्डर प्लेस किया आप चार दिन से कह रहे हैं कि आपने ऑर्डर प्लेस किया मगर भारत बायोटेक वालों ने आपको कोवैक्सीन नहीं दिया कोविशील्ड वालों ने आपको कोविशील्ड नहीं दिया ऐसी बात नहीं और आपने तीन दिन पहले यह भी कहा कि आपको केवल केंद्र सरकार ने चिट्ठी भी दिखाया कि केंद्र सरकार ने मात्र साढ़े तीन लाख वैक्सीन देने की बात कही मैं दो चिट्ठी आप ही के आप ही द्वारा ट्वीट किए हुए दो चिट्ठी लेकर बैठा हूं इस चिट्ठी में जो 26 अप्रैल की है दोनों चिट्ठियां 26 अप्रैल की है आप देख सकते हैं मैंने पिछली बार भी कहा था 26 अप्रैल को आके अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था हमने एक करोड़ चौंतीस लाख वैक्सीन का ऑर्डर प्लेस कर दिया है आप इसमें सेकेंड पैराग्राफ में देख सकते हैं मैं पढ़ देता हूं under the provision of the A four strategy health and family welfare department government of NCT Delhi is planning to procure 67 lakh doses of Covishield for this purpose और ये कोविशील्ड के लिए चिट्ठी लिखा था और उसी दिन उन्होंने कोवैक्सीन वालों को चिट्ठी लिखा था और उसमें भी लिखा था planning to procure 67 lakh doses of Covaxin दोनों चिट्ठियों को मैं दिखा रहा हूं कृपया करके देखिए दोनों में लिखा हुआ है planning to procure there is a difference between planning and placing planning to procure is not equal to placing an order आप प्लान कर रहे हैं मन में सोच रहे हैं कि मैं भविष्य में ऑर्डर दूंगा वो ऑर्डर देने के बराबर नहीं है अरविंद केजरीवाल जी और आज जो मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि भारत बायोटेक का एक चिट्ठी आया हुआ है उस चिट्ठी में भारत बायोटेक खुद ही लिखती है we acknowledge with thanks receipt of your letter dated seventh May one regarding supply of Covaxin we appreciate your interest in procuring मतलब आपने हमें कहा कि आपने 26 तारीख से प्लान किया मन बनाया और उसके बाद आपने चिट्ठी लिखी सात मई को जवाब मिला ग्यारह मई को और चिट्ठी भी सात मई को क्या लिखा हमारा इंटरेस्ट है हमारे मन में इच्छा है कि हम खरीदें इच्छा से नहीं होती है नेगोशिएशन के कुछ फंडे होते हैं मुझे कष्ट हो रहा है ये कहते हुए नेगोशिएशन में एडवांस पेमेंट करना होता है जो आपने खुद माना है कि आपने एडवांस पेमेंट नहीं किया है नेगोशिएशन में आपको ऑर्डर प्लेस करना होता है you have to place the order कि हमें इतना वैक्सीन चाहिए और वो ऑर्डर इस प्रकार से है इसका इतना अमाउंट हम पार्ट पेमेंट अभी करेंगे या फुल पेमेंट अभी करेंगे इस प्रकार से ऑर्डर प्लेस होते हैं जो आपने नहीं किया और अंत में आपने यह भी कहा कि आपको केवल साढ़े तीन लाख वैक्सीन मिले थे आपने चिट्ठी ट्वीट किया था मैंने देखा था मैं आप ही के आपके ही दिल्ली कोविड वैक्सीनेशन बुलेटिन कल का जो बुलेटिन है वो बुलेटिन दिखा रहा हूं आप सब देख सकते हैं उस बुलेटिन में लिखा हुआ है covid vaccine state supply for age 18 to 44 years ये 18 से 44 ईयर्स के बीच का है और vaccine doses received till date Covaxin डेढ़ लाख कोविशील्ड चार लाख टोटल साढ़े पांच लाख मैंने ही बताया था उस दिन साढ़े पांच लाख ठीक है और उसके बाद नीचे क्या लिखते हैं two lakh sixty seven thousand six ninety doses of Covishield vaccine eighteen 18 forty 44 years category expected to arrive by today मतलब कल ही लगभग तीन लाख वैक्सीन कल ही आ रही थी तो आठ लाख वैक्सीन के तो यही यहां हिसाब तो आप खुद ही आठ लाख वैक्सीन का दे रहे हैं और बात आप कर रहे हैं तीन लाख वैक्सीन की तो पांच लाख वैक्सीन बीच से कहां चली गई तो ये इस प्रकार से देखिए हम हम हिसाब किताब में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते हम अगर कुछ कहना चाहते हैं तो केवल हाथ जोड़ के कहना चाहते हैं कि please let's not have politics in all this ये बहुत विश्व के लिए बहुत खराब समय है और खराब समय में परिवार में लड़ाई नहीं परिवार में एकाकी होनी चाहिए और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा देखिए भारत सरकार 50 प्रतिशत डोसेस मुफ्त दे रही है जो लोग 45 साल से ऊपर हैं और मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कोई कमी पहले तो थी नहीं आज आप कमी कमी करके बोल रहे हैं चलिए आज आप कमी बोल रहे हैं पहले तो कमी भी नहीं थी आप बोल भी नहीं रहे थे उस समय भी क्या कारण था कि जो हमारे फर्स्ट लाइन हेल्थ वर्कर्स थे मात्र फर्स्ट डोज साठ प्रतिशत और second dose forty five percentage आप देखिए ये जो 60 percentage of health workers and 45 percentage of frontline worker केवल इन्हीं को सेकेंड डोज लगा है क्यों उनको तो 100 प्रतिशत लगना चाहिए था आपके इंटेंशन अच्छे थे उस समय तो वैक्सीन की कमी उस समय क्या अभी भी इस कैटेगरी में तो आप खुद ही कह रहे हैं वैक्सीन की कमी नहीं है ये तो आपके पास रखा हुआ है एक्स्ट्रा में रखा हुआ है फिर ये केवल साठ प्रतिशत और पैंतालीस प्रतिशत क्यों है काम करने की आवश्यकता है अभी भी हाईकोर्ट ने आपको फटकार लगाई है और कहा है कि कोविड फैसिलिटी बनाई है मुझे लगता है कि जमीन पर उतरकर काम करने की आवश्यकता है we should not be busy in political I mean कुछ पॉइंट स्कोरिंग में हमें नहीं रहना चाहिए और आज तथ्यों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने विषय को रखा है अरविंद जी आप इसको समझिए और कृपया करके भ्रम मत फैलाइए बहुत बहुत धन्यवाद कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछिए जी विकास जी नमस्कार देखिए विकास जी वैक्सीन के फॉर्मूले को लेकर वैक्सीन के लाइसेंसिंग को लेकर और वैक्सीन के कंपलसरी लाइसेंसिंग को लेकर मैंने बहुत तथ्यात्मक तरीके से यहां विषय रखा है कोविशील्ड का जहां तक लाइसेंस है वो एस्ट्राजेनिका के पास है विदेश में है ट्रिप्स को वेव करना पड़ेगा जिसके लिए यूएन में इंडिया लगी हुई है जहां तक कोवैक्सीन का सवाल है उसका बायोलॉजिकल सेफ्टी लेवल थ्री की आवश्यकता है पेनासिया कंपनी के साथ हेफकिन के साथ बाकी भी इंस्टीट्यूट मैंने जो पीएसयू दोनों और नाम लिए उनके साथ भारत सरकार ने ऑलरेडी उनको कहा है कि आप मैन्युफैक्चर करिए उनको फॉर्मूला मिला हुआ है मुझे बताइए अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में कौन सी ऐसी संस्था है जिसके पास बायोलॉजिकल सेफ्टी लेवल थ्री है और जहां आप बना सकते हैं आप आईसीएमआर से लाइए और बनाइए किसी ने मना नहीं किया है दूसरी बात आपने कहा ऑक्सीजन का फॉर्मूला ऑक्सीजन का एकमात्र फॉर्मूला है आप ऑक्सीजन प्लांट्स लगाइए आप ऑक्सीजन प्लांट्स लगाइए पीएसए लगाइए आप क्रायोजेनिक टैंकर्स लीजिए स्टोरेज कैपेबिलिटी बढ़ाइए और मैं दुख के साथ कह रहा हूं कि ऐसा कुछ भी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने नहीं किया ना तो उन्होंने एक ऑक्सीजन प्लांट लगाया ना ही उन्होंने जो 12 पीएसए प्लांट लगने की बात हुई थी जिसमें से आठ यहां लगनी थी दिल्ली में उनमें से एक भी प्लांट केवल एक लगी वो भी अभी लगी है बाकी के लिए जगह मुहैया नहीं कराया क्रायोजेनिक टैंकर्स बाकी स्टेट ऑर्डर करके ले गए मगर इनका क्रायोजेनिक टैंकर का ऑर्डर लास्ट में आया उत्तर प्रदेश ने परचेज भी कर लिया है ये केवल ऑर्डर कर रहे हैं एक भी क्रायोजेनिक टैंक परचेज नहीं कर रहे हैं तो मुझे लगता और दिल्ली दिल्ली के जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें स्टोरेज फैसिलिटी बढ़ाने की बात इन्होंने आज से पांच दिन पहले की पहले से ही स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा देनी चाहिए थी एंटिसिपेट करते हुए तो मुझे लगता है जहां तक अरविंद केजरीवाल जी हैं अरविंद केजरीवाल जी को फॉर्मूला किसी को नहीं किसी का नहीं चाहिए ना वैक्सीन का फॉर्मूला चाहिए ना उनको ऑक्सीजन का फॉर्मूला चाहिए उनको केवल पॉलिटिकल रूप से रेलिवेंट रहने का फॉर्मूला चाहिए कि बस मेरी वाहवाही होते रहे मैं टीवी पे एडवर्टाइजमेंट में आता रहूं और मैं अपना सारा का सारा ठीकरा किसी और के सर पे फोड़ दूं उसका फॉर्मूला मुझे दे दो यही फॉर्मूला उनको चाहिए आस्तुष जी नमस्कार जी देखिए जहां तक वैक्सीन का एक्सपोर्ट करने का विषय है बहुत स्पष्ट रूप से मैंने जो कहा था कि जो कॉमर्शियल लाइबिलिटी है उसमें गवर्नमेंट प्रोक्योर करके विदेश नहीं भेजती है उसमें बुकिंग एडवांस में होती है एडवांस पेमेंट कंपनीज को हुई है तो कंपनीज ने भेजी है और कहां कहां भेजा है कितना प्रतिशत भेजा है मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिखा जहां तक एड का विषय है जिसमें लगभग एक करोड़ बाहर गए हैं मैंने इस पर कोई बातचीत तो नहीं की है मगर कॉमन सेंस यही कहता है कि जो एड है वो भारत सरकार ने ही भेजा होगा और उसके पीछे का कारण भी मैंने समझाया है तो स्वाभाविक है केवल एक बहुत ही छोटा मतलब वन करोड़ से भी वन करोड़ और बहुत कम अमाउंट जो है हमने एड के रूप में भेजा है और उसका कारण मैंने बताया तो मुझे लगता है इस प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए और कोई प्रश्न thank you thank you so much बैठी बैठिए